देखो जब यहाँ पर ए में चाहे कोई भी वैल्यू दे दो यहाँ पर तो वन दिया गया है ना तो जब इसको रन करवाएंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज किया अब ये 15 से 20 के बीच में प्रिंट होगा ठीक है अब देखो इसको मैं यहाँ से एक बार सेव करके फिर रन करवा देता हूँ यहाँ से रन करवाएंगे तो देखो 15 से 20 के बीच में प्रिंट हो रहा है तो 15, 16, 17, 18, 19 तो 15 से लेके 19 देखो हो रहा है ना 15 से स्टार्ट है अब बीस है तो रेंज एक माइनस करके देता है ये पहले ही बता चुका हूं तो इसीलिए ये उन्नीस तो प्रिंट हो गया अब इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अपने कोई ना कोई वैल्यू इसमें होनी चाहिए अब अगर आप जीरो दे देते हैं तो क्या होगा आइए वो भी देख लेते हैं रन पे जाएंगे इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं तो भी देखिए वही चीज़ प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है अगर यहाँ माइनस वन दे देंगे तब क्या होगा यहाँ पे देखिए मैंने माइनस वन दे दिया ठीक है अब फिर यहाँ से फंक्शन यहाँ पे जाके रन करवाते हैं इसको सेव कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी भी वही चीज़ प्रिंट होकर आ रही है बसरते इसको खाली नहीं छोड़ना है आपको इसमें कोई ना कोई वेरिएबल असाइन होना चाहिए सॉरी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए तभी ये प्रिंट होकर आएगा ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं अब यहाँ पे आप हंड्रेड दे देंगे देखिए तब क्या होता है आइए देखते हैं इसको सेव किया रन पे गए ओके और अभी भी आपको वही चीज़ें प्रिंट होती हुई दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर इससे मतलब है ये चीज़ देखो ये है ना ये 15 से 20 है ना तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा क्योंकि रेंज एक माइनस करेगा ठीक है तो 20 नहीं आएगा अगर रेंज हटा देते हो यहाँ से तब 20 तक ये प्रिंट हो जाएगा देखो ये रेंज हटा दिया हमने अब देखो क्या होता है देखो प्रिंट होता है कि नहीं होता है ये देखो ये हो गया ये हो गया तो अब देखो यहाँ पे पंद्रह बीस प्रिंट हो रहा है जो केवल दिया गया वही चीज़ प्रिंट हो रही है अब कॉन्टिन्यू हुए में प्रिंट नहीं हो रहा है ये भी एक नुकसान है लेकिन रेंज रहेगा तो कॉन्टिन्यू हुए में प्रिंट करेगा ये जैसे यहाँ पे रेंज लगा दिया हमने देखो जैसे पहले लगाया था R A N G E range लगा दिया अब ये रेंज जो है कॉन्टिन्यू हुए में प्रिंट करेगा इसको देखो ये सेव कर दिया और यहाँ से रन करवा दिया तो रन करवाएंगे तो कॉन्टिन्यू हुए में है ना अब ये पंद्रह से बीस है इसको हम कुछ और भी कर सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पर कर देते हैं अट्ठारह एटीन कर देते हैं तो अट्ठारह अब काउंट करो कितना होता है अट्ठारह उन्नीस बीस तो रेंज लगा हुआ तो एक माइनस हो जाएगा तो खाली अट्ठारह और उन्नीस प्रिंट होगा देखो ना इसको सेव करते हैं यहाँ से और ये देखो ये हो गया ये हो गया ना तो ये अठारह और उन्नीस खाली दो ही चीज़ प्रिंट हो रही है ना क्लियर है